саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті сабағымыз жалғастырамыз бүгінгі қарастыратын сабағымыз 10 сынып физикасы 21 параграф изопроцестер изопроцестердің графиктер және дальтон заңы деген тақырыпты қарастыратын боламыз яғни біз өткен сабақтың жалғасы өткен сабақтарда менделеев клапейрон теңдеуін айттық иә идеал деп отқанымыз не деген сұрақтарға жауап бердік енді біз бүгінгі сабақта осы бір изопроцестерге тоқталатын боламыз олай болса жалпы бізде күтілетін негізгі нәтижелеріміз жалпы изопроцессор деп отқанымыз не неше изопроцесстер бар оларда нелер тұрақты деген сұрақтарға жауап беретін боламыз және де бірінші болып бізде изопроцесстер изопроцесстер деп отқанымыз, яғни массасы өзгертілмейді жүйе параметрлерінің бірі яғни тұрақты болатын ә, процесстер айтамыз мысалы термодинамикалық параметрлердің бірі тұрақты болады дейміз яғни ол деген сөз термодинамикалық параметрлердің не параметрлері бар бірінші қысым екінші көлем үшінші температура осы үш ә, термодинамикалық параметрлердің бірі тұрақты болған кезде қалай өзгеріске ұшырайды деген сұрақтарға тоқталамыз ол үшін бізде бірінші болып қарастыратынымыз изотермиялық процесс жалпы изотермиялық деп жатқанымыз бұл жылу яғни термо деп жатқанымыз жылу изос бірдей яғни жылуы бірдей деген сөз температура не болады деген сөз температурамыз константа болады деген сөз да ол кезде формуламыз яғни ә, қысым мен көлемнің көбейтіндісі тұрақты болады деген сөз мысалы ол қай формула келіп шығады өткен сабақта pv тең нью рт дедік иә осы жерде температурамыз не болып тұр бізде константа болып тұр иә ол деген сөз мына беттің барлығы тұрақты болады деген сөз неге мына бетке нәтижесінде pv тең pv деп аламыз деген сөз түсіндіре алдық па ә, изотермиялық процесті кім ашты дейтін болсақ бойл мариот заңы деп аталады яғни осы бір ә, бойль мен мариоттың бір уақытта ашылуына байланысты қарастырылған ал енді оның негізгі үш графигіне тоқталамыз изотермиялық процесі болатын болса мына бетте қараймыз қысым мен не өзгеріске ұшырайды көлем өзгеріске ұшырап жатыр міне бірдей өзгеріске ұшырап жатыр түсіндіре алдық па яғни ә, қысым мен көлем өзгеріске ұшырады деген сөз немесе мынандай жағдайда Қысыммен қысым мен температура болған жағдайда яғни температурамыз тұрақты болғандықтан мысалы мына жерде неше ол өзгермейді да жоғары қарай не өзгеріп жатыр қысым артып жатыр міне қараңыздар екінші да солай яғни бұндай жағдайды біз не дейміз жалпы ә, температура тұрақты болған кезде изотермалық процесс деп қарастырамыз немесе мынандай көлем артса иә көлем артып жатыр бірақ температурамыз өзгермейді деген сөз міне мысалы мына жерде екі ма екі бір қалып тұра береді бірақ көлем арта береді немесе мына жерде солай мысалы төрт болса төрт бір қалыпты бірақ көлем өзгере береді деп қарастырылады да иә ары қарай кеттік келесі бізде изохоралық процесс жалпы изохоралық процесс кезінде көлем тұрақты болады яғни көлем тұрақты болды деген сөз жаңа айтқанымыздай pv тең нью осы жерден Көлеміміз сұрақты болған кезде не болады п температура мына бетке өтеді иә міне тең болады мынамыз мына бетке өтеді нәтижесінде осыны біз не дейміз константа деп қарастырамыз тұрақты осы қатынас тұрақты болады деген сөз сол кезде п 1 т 1 тең п 2 т 2 деп қарастырамыз бұл кезде көлем тұрақты және кімнің заңы дейтін болсақ шарл заңы деп қарастырамыз мысалы бірінші теңдеуді қарайтын болсақ көлем тұрақты міне тұрақты болып тұра береді міне сызып келетін болса өзгеріп жатқан жоқ иә өзгеріске ұшыраған не болып тұр бізде міне қараңыздар мына бетте қысым ба қысым өзгеріске жатыр деген сөз дәл сол секілді мына бетте дәл солай бізде температура мен қысым берілген міне температура мен қысым берілген ол деген сөз ә, бірдей өзгеріске ұшырап жатыр міне сызып көретін болсақ иә екінші сызбамыз солай да қараңыздар ә, бұл арқылы біз не істейміз жалпы изохоралық процестің бірдей өзгеріп жатқандығын көре аламыз немесе мына жерде көлем тұрақты өзгермейді бірақ температура артып жатыр міне жоқ кетіп жатыр деген сөз да түсіндіре алдық қой иә э, изохоралық процесс хора деп отқанымыз яғни көлем деген мағына береді да иә, грек тіліне аударған кезде изос ол бірдей деген мағынаны білдіреді келесі бізде изобаралық процесс жалпы изобаралық процесс деп жатқанымыз яғни барос яғни қысым яғни бізде естеріңде болса қысымды өлшейтін құрал не дейтін болсақ барометр дейміз иә яғни баро шыққанда барос деп жатқанымыз қысым деген мағынаны ол кезде не тұрақты болады әрине қысым тұрақты болады міне константа яғни п в тең ню рт де болса осы жерден қысымымыз тұрақты болатын болса ол не істейді э, қысымына өтіп кетеді нәтижесінде міне көлем мен температураның қатынасы константа болды ол демек бір мен екі екі жағдаймен қарастырамыз да кім ашты дейтін болсақ гелюсактың ашқан заңы деп қарастырамыз мысалы бірінші жағдайда қысым мен көлем міне қараңыздар қысым және көлем бұл деген сөз қысым өзгеріп жатқан жоқ міне қараңыздар артып жатқан не көлем артып жатыр мысалы қысым бір қалыпты беріп тұр да неде әрине бөлменің қысымы өзгерген жоқ бірақ бөлменің көлемін арттырып жатыр да міне көрдік па екінші да солай немесе мына үшінші жағдай температура артып жатыр міне қараңыздар ал бірақ қысым өзгеріп жатқан жоқ мына мысалы бірінші жағдайда бірдей кетіп жатыр екінші жағдайда солай өзгермей артып отыр екен ал үшінші жағдайда қарайтын болсақ қысымымыз бірдей өзгеріс ұшырап жатыр да міне қараңыздар бұл неге қарап көлем мен температура өзгерсе ол деген сөз қысым тұрақты деп қарастырылады әрі қарай кеттік мысалы есептерге тоқталамыз енді мысалы мына графиктен біз анықтайық ә, изахора қайсысы болады изахора міне с болады иә изахора өйткені бүйтіп сызатын болсақ изахора тұрақты болып тұр ал енді мынау а мен б деп жатқанымыз не болады бізде әрине изобара бұл не қысым тұрақты болады константа ал b деп атқанымыз бүйтіп сызатын болсақ температура түсіп тұр значит бұл температура константа ол деген сөз изотермиялық процесс деген сөз ал мына жерде мына бір жағдайымызды бүйтіп қарастыратын болсақ қысымға келіп жатқандықтан не болады әрине изобаралық процесс болады ал с мен а деген сөз бүйтіп сызатын болсақ температура ал мынауымыз бізде изохоралық процесс мынау температура болса изотермия мынау изохора деп қарастырамыз яғни қайсысы тұрақты солай қарастырылып кетеді мысалы мына изопроцессор диаграммасын қарастырайық жаңа айттық мынау бізде не изотермиялық процесс мынауымыз изобаралық процесс мынау изохоралық процесс изохора ә, изотермиялық тұрақты болып тұр мынау ә, изобаралық процесс деген секілді сызбаларды ашып көрсеттік барынша мысалы суретте изохоралық процестерді көрсететін графиктер дейді мысалы бірінші суретте изохора болу үшін міне қараңыздар тұрақты болу керек ол бір 2-де изохора болу үшін мынау қысым, мынау температура. Значит, мынау болады деген сөз еді. Иә? Бірде өзгереді. Үшінші сызбада мынау бізде 9 болады. 9-дан бітіп шығатын болса, қаратын сол кезде 1 5 9 1 5 9 е болады деген сөз. Немесе мынандай келесі. Келесі графиктерді өздеріңіз анықтайсыздар және бізге жібересіңдер. Міне, қараңдар. ал енді ә, әрбір суретке жеке жеке тоқталып қайсы процесс қайсы екендігін ашып көрсетейік иә жаңа басында айтып көрсеттік убт да келетін болса қандай сұрақтар келуі мүмкін иә мысалы изобаралық процестің шартын тап дейді изобарада қысым тұрақты значит бізде а болады деген сөз иә ары қарай кеттік мынандай бір есептер де келеді мысалы бір күйден екінші күйге өткенде көлем қалай өзгереді так қараңыз мынау мына бет қысым мына бетіміз температура значит бұл жерде көлем константа иә константа константа деген сөз тұрақты яғни өзгермейді деген сөз а болады деген сөз ғой немесе мына бір суретіміз суретте қандай процесс бейнеленген иә қандай процесс білу үшін мына бетіміз қысым мына бетіміз температура яғни не болып тұр көлем константа болып тұр бұл жерде иә константа көлем константа болса шарыл ашқан ол изохорал процесс болады деген сөз да осылай есептерді анықтаймыз мысалы мына жауаптарын белгілеп қоямыз осы жауапты дәлелдейміз не үшін ол екендігін иә міне барлық есептердің жауаптарын беріп қойғанбыз бұл убт да тест сұрақтар келген осы сұрақтарды талдап жатырмыз міне ал енді кестені толтырыңыз дейді жалпы кестені толтырып шығамыз одан кейін бар тексереміз өздеріңізді иә міне жауаптарын да ұсындық ары қарай бізде ауаның салыстырмалы және абсолют ылғалдығы жалпы ауа ылғалдығы деп отқанымыз не ауадағы судың құрамы иә көп болса ауа ылғалдығы жоғары болады аз болса ауа ылғалдығы төмен болады деген сөз ауа ылғалдығын қандай әріппен белгілейміз дейтін болсақ міне фи әріпімен белгілейміз ә, қысымның мына қаныққан бу қысымына қатынасы көбейтеміз 100 процентке немесе тығыздық қаныққан бу тығыздығының то есть тығыздықтың қаныққан бу тығыздығына қатынасы көбейтеміз 100 процент жалпы бізде ә, бұған байланысты мына психрометр деген кесте бар соны пайдалана отырып осы нені ә, есептерін шығарамыз біз ауа қалдығының есептерін жалпы ауа қалдығының негізгі маңызы ол қаншалықты ауа қалдығына байланысты көбінесе бізде мына компьютердің сақталу процесі холодильникке салып қоямыз еп кетпеу үшін ана кітаптар ә, жаңағы топ басып кетпеу үшін оның бір белгілі бір ә, влажностьты аз жерге қоюға тырысамыз иә аз болып кетсе де болмайды әріптер өшіп кетеді нормаль музейлерде мына суреттерді сақтау үшін нормаль жаңағы ылғалдық берілмесе суретіміз ағарып кету процесі бар деген секілді ә, ауруханаларда дәл солай бір ә, негізгі влажность ұстап тұрмаса ол вирус тез тарап кетеді деп қарастырылады иә сол сол сияқты кете береді көкөністерді сақтауда ең бастысы бұл жерде қалыпты ылғалдығымыз яғни қырық немесе алпыс проценттен аспау керек қалыпты ылғалдық бұл бұл тұрақты мысалы мына қарайтын болсақ тестте келген есептерді ашып көрсеттік бұл жерде не істейміз есептерді шығарамыз да келген есептер осы номер бірінші есеп деп кетейін номер а екендігін біз әдейі бердік осыны дәлелдейсіздер және номер екінші есеп бұл сұрақ теориялық оған да жауап береміз бұның да жауаптарын беріп қойдық келесі де үшінші иә барлық есептің жауаптарын бергенбіз сендер өздерің соны дәлелдейсіңдер так абсолют тұлғалық деп жатқанымыз не абсолют тұлғалық деп отқанымыз, яғни ро әрпімен белгіленеді яғни былай айтқан кезде ә, бірлік көлемдегі судың мөлшері жаңа айттық қой иә ылғалдық ауадағы судың құрамы деп қарастыруға болады ауа ылғалдығын анықтайтын аспаптар дейтін болса гигрометр дейміз және психрометр деп қоямыз ауа ылғалдығын өлшейтін құралдар иә ал шық нүктесі деген бар бізде шық нүктесі деп отқанымыз не су буының қаныққан күйге жету температурасы бұл шық нүктесі деп аталады яғни мынау әсіресе күнделікті өмірде не мысал келтіре аламыз қазанда тамақ пісіп жатқан кезде қазанның крышкасында жиналған су бұл шық нүктесі қан деп қарастыруға болады ал енді бізде қаныққан бу қанықпаған бу деген бар иә газдың қаныққан бу дейтін болса ол термодинамикалық тепе теңдікте болатын газ буларын айтады екенбіз ал қанықпаған болса термодинамикалық тепе теңдікке жетпегендерді айтамыз деген сөз иә ары қарай енді бізде дальтон заңы дальтон заңы деп отқанымыз не жалпы парциалдық қысым дейміз дальтон заңы деп отқанымыз мысалы мына бір бөлмеге әртүрлі иіс сулерді себеміз иә сол кезде барлығы қосылып бір иіс шығарады араласқан кезде иә тәтті иіс болуы мүмкін немесе біртүрлі иіс болуы мүмкін бұл не дальтон заңы осыны қарастырады бөлмедегі бүкіл қысымдардың қосындысы жалпы қысымды береді деп қарастырады мысалы сыныпқа кірген кезде сыныптың ауасы қалмай қалыпты терезені ашыңдар ауа емес ол жерде мәселе не әртүрлі қысымдардың араласу нәтижесінде белгілі бір қысым орнады вот сол ғана да иә бұны дальтон заңы деп қарастырамыз бүкіл қысымдардың қосындысы міне суретте көріп тұрғанымыздай жалпы бүкіл қысымдардың қосындысы дальтон заңы деп аталады деген сөз ал енді осы сабақ қаншалықты түсінікті түсініксіз болғандығын анықтау үшін бар болған үш есеп бердік осы үш есепті шығарып бізге жібересіңдер және сіздерді бағалайтын боламыз келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар оқушылар міндетті түрде сіздер үшін пайдалы болған болса біздің каналымызға тіркеліп өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар good luck guys